रफ्तार ये किस्सा क्या है वक्त ने बदली है रफ्तार हाँ, ये किस्सा क्या है वक्त ने बदली है रफ्तार ये किस्सा क्या है फूल भी बनने लगे कार ये किस्सा फूल भी हाँ, बनने लगे खार ये किस्सा क्या है फासला था ही सनम खाना हो काबे में मगर फासला हाँ, था फासला था ही उस पार खड़ा आदमी नहीं दिखता रोशनी हो गई दीवार क्या बात है क्या बात है क्या कह रहे हैं वाह हमको उस पार खड़ा आदमी नहीं दिखता रोशनी हो गई दीवार ये किस्सा क्या है बूढ़े माँ बाप के सीने में जंग जारी है हाँ, हाँ, हाँ, आपके सीने में जन्म जाती है बेटे लौटे नहीं इस बार जन्म लेना है कमाने गया कहीं गजब गजब जन्म जंग खत्म हो गई मगर अंदर चल रही है जंग चल रही है कमाने गया सीने में जंग जारी है बेटे लौटा नहीं इस बार ये किस्सा क्या है? और ये शेर देखिए कि हमने पानी की जगह अपना लहू भी छिड़का हमने पानी की जगह अपना लहू भी छिड़का फिर भी गुलशन नहीं गुल ये किस्सा पानी की जगह अपना लहू छिड़का जब नहीं खुशबू ने पुकारा है जान देने को हम्म। जब भी खुशबू ने पुकारा है जान देने को तितलियां हो गई तैयार क्या बात है क्या बात है खुशबू ने पुकारा है जान देने को खुशियाँ हो गई तैयार ये किस्सा क्या है कब कल तलक रेशमी गुड़िया थी कल तलक रेशमी गुड़िया थी किस किस सुनने से कल तलक रेशमी गुड़िया थी किस किस सुनने से हाँ। रेशमा हो गई अंगार हाँ। रेशमी गुड़िया थी किसके छूने से रेशमा हो गया ये किस्सा क्या है शीला की जबानी लोग बैठे हैं खिलौनों की दुकानें खोले लोग बैठे लोग बैठे खिलौनों की दुकानें खोले बच्चे आए नहीं बाजार और नहीं बाजार दुकानें खोले बच्चे आए नहीं बाजार हाँ।